هلو هلو مساء الورد على اي حد بيشوف التغيير بنتكلم في دقيقتين او اقل كل اعراض اكتئاب نعم. بسيط صوره دوريه بصوره اسبوعيه علشان خاطر نغير حياتنا لشكل افضل مع طويل والنصائح التي يتم رفعها في هذه الحلقات لا تناسب الحالات الحالات الخطيره هي التي قد تقوم بايذاء نفسها او الاسبوع ده الحاجه اللي عايزين نعملها ان احنا نشوف مكان بنقدر نخرج فيه نقعد آه، في حالة تأمل لمدة 10 دقايق ل 20 دقيقة المكان ده يفضل ان هو يكون مكان هادي هو لو في امكانية انه يكون بحر او او مية قدامنا يكون آه، كويس يفضل ان احنا يكون عندنا نوع معين من الموسيقى الهادية اللي بنسمعها الحاجات دي كلها لا تنطبق على حال بعض نخش اي اوضة مقفولة آه، اقدر اقعد فيها لوحدي لو في معايا ناس في نفس المكان او في البيت اطلب منهم برجاء انه ما يخبطوش عليا لمده 10 ل 20 إيه، دقيقه في النهايه الحكايه دي المفروض نعملها على الاقل مرتين خلال الاسبوع إيه. اتمنى ان احنا نكون بنتابع ونكون بنحط الحاجه إيه، الزن بتاعك لوحده هو اللي ممكن يحقق اي حاجه انا تانية ممكن اقولها مش هتساعدك لو انت مش ملتزم